тәтті махаббат жетінші бөлім айғанымның дос болайық дегені күлкілі еді жарайды өткенді ұмытайық досым деді дәурен де қуана би бітіп екеуі орнына отырды екеуінің сұр жүздеріне қан жүгіргендей отырғаны сол еді дәурен айғанымға сусын құйып берді айғаным да күлімдеп сусынды қолына алды сыныптастары бұл екеуінің татуласқанына қуанып жатты осы кезде тамада жігіт айғанымды ортаға шақырды айғаным таманда жігітке бірде барып ән айтатын оны екі жасқа тосын сый болсын деп келісіп келіп еді тіпті сыныптастары да таң қалды айғаным әдемі билеп жүріп ән шырқады сыныптастары тамсана шуласып ысқырып қолдап жүр әнін айтып болып екі жасқа бақыт тілеген айғаным сыныптастарына үйге қайтатынын айтты сыртта ағасы күтіп тұрған ой айғаным әлі ағаңның сол әдеті ме қалсаңшы той бітсін деп жатты құрбылары солай той бітпей айғаным сыныптастарымен қоштасып үйіне қайтты ол жай ғана кетпей дәуреннің жүрегіне жылы бір сезім тастап кетіп жатқанын білмеді айғаным үстінен ауыр жүк түскендей өзін жеңіл сезінді өзі қуанышты сыныптастарын көрді де дәуреннен кешірім сұрай алды дәуреннен кешірім сұрау үшін қанша дайындалған еді бірде сыныптас құрбылары сол бір жағдайдан соң дәуреннің тұйықталып кеткенін қыздарға тиісуін қойған, одан қалса соңғы қоңырауда дәуренге ауыр сөздер айтып ренжіткені үшін өзін қоярға жер таппай жүрген ашумен айтқан сөздеріне ұялды аяғы жазылып аттай болды дене жарасы жазылды бірақ дәуреннің жүрегіне жара салғанын кеш түсінді және кешірім сұраймын деп шешкен болатын ал бұл екеуінің бір кезде ренжісіп сосын бір-біріне кешірім сұрап татуласуының соңы махаббатқа ұласарын кім білген ертеңіне айғанымның әжесі баққа барып жеміс теріп компот қайнататынын айтты жастары алпыс бестен асқан атасы мен әжесі әлі де күшінен кетпеген тетік адамдар ағасының машинасымен баққа барып жеміс теріп кешке дейін үйдегілер компот жапты кешкі салқынмен айғаным сіңілсе кеуі балмұздақ жеп келейін деп дүкенге шықты дүкенге кіріп еді дәурен де кассадағы жігітпен сөйлесіп тұр екен айғанымды көріп орнынан тұра амандасты балмұздағын алып кете бергенде айғаным мұнда біраз боласың ба деді дәурен жоға қалада жұмысым күнімен үй жұмыстарына көмектесіп телефонына қарауға айғанымның шамасы келмеді тамақтанып болып ата жесімен, далада біраз өткен-кеткенді айтып сосын бөлмеге кірген айғанымның телефоны есіне түсті қолына алып еді құрбылар звондапты ал ватсап тағы шулапты қалаға кететіндер сыныптастар ертең бір кафеде бас қосайық бұлай жинала бермейміз ғой деп ұсыныс жасапты ер жігіт айғаным әке-шешесінен қалай сұранарын білмей жүр олар рұқсат берер ал ағасы ше айғаным екінші ағасынан аяқ тартып отыр анасына айтып еді жарайды деп рұқсатын берді және ағасынан да рұқсатын алып берді ағасы әдеттегідей өзі апарып әкелетін болып шешті қуана бөлмесіне кірген айғаным не киерін білмей жеңгесімен ақылдасты жеңгесі өз той көйлектерінің ішінен аппақ жылтыр түскен көйлегін кигізіп еді жараса кетті шашын төбесінен түйіп құлағына салбыратып жылтыратып жеңгесі сырғасын тақты кафеге ағасы келді. біраз сыныптастары келіп қойған амандаса отыра беріп еді дәурен қасына жайғасты бәрі жиналып отырыс қызып жатты қандай тамаша күн еді бүгін жастық шақтың ең қызықты сәттері сыныптастармен екен ғой мектепте болған қызық оқиғаларды естеріне түсіріп бәрі көңілді отырды арада би де басталды дәурен қайта-қайта айғанымды биге тартып жүр бұрынғыдай емес дәуреннің сөзі де өзі де өзгерген салмақты денелі шаш үлгісі де өзіне жарасымды бұл кеште дәурен айғанымнан көзін алар емес оны қыз да сезіп жүр не болса да дәуренмен татуласқанына қуанышты еді міне дәурен күткен вальс басталып айғанымды биге тартты билеп жүріп тағы да сәлем сұлу қыз бүгін өте әдемісіз деп айғанымның құлағына жақындап рахмет деп қызды әзілдеп қойды ертең кетемін дейсің ғой деп сөзін бастады дәурен иә жұмыс тағы бір екі күн қалуға болмай ма деген дәуренге не үшін деп қыз таң қалды дәурен үнсіз қалды кейіннен тағы ойына қалай түсті айғаным аяғың ауырмай ма деп сөзге тартты жоқ ауырмайды мені кешірдің ғой деп дәурен сол бір болып өткен көңілсіз жағдайды есіне алды дәурен ол күнді ұмытайықшы өтініш әрине ұмытамыз сен менен кешірім сұрадың ал мен енді сұраймын деді деген жігіт көңілсіз сен мені жек көресің мені көргің келмейді деп ойлаушы едім деді дәурен әрине сол күні менің көзіме екінші көрінбе деген едім соны көңіліңе қатты алып қалғансың ғой деген айғанымның даусы дірілдеп шықты айғаным сен де мені кешір сен ауруханада болғанда мен қатты қиналдым уайымдадым сен мені ешқашан көргің келмейтін шығарсың деп тіпті кешірім сұрауға бата алмадым деген дәуреннің сөзін соңына дейін тыңдай алмаған айғанымның қол аяғы дірілдеп көзіне жас келіп сыртқа шығып кетті сырттағы бір орындыққа келіп отырды осы кезде дәурен де шығып жанына отырды тағы да ренжітіп алдым ба мен тек кешірім сұрамақшы едім жыламашы өтініш енді ешқашан есіңе салмаймын деп дәурен не істерін білмей қалды бәрі өтті кетті мен сені қашан кешіргем деп айғаным көз жасын сүрте бергенде дәурен қызды құшағына алды құлағына сыбырлай өтінемін енді жыламашы деді осы кезде айғанымның ағасы звондап қайтамыз деді ой қойшы айғаным кетпеші әлі ерте ғой деп ешқайсысы жібергісі келмеді бәрі сыртқа шығып айғанымның ағасына жалынып тағы бір сағатқа рұқсат сұрап өздері апарып тастайтындарын айтып айғанымды әзер алып қалды көп ұзамай отырыс та бітті ағасының машинасын мініп келген дәурен қыздарды салып үйлеріне шығарып салды өз үйлеріне жақындағанда машинаны тоқтатып жанында отқан айғанымға күлімдеп қарады неге тоқтадық деген айғаным іште бәрін сезіп тұрғандай сен ғой тоқтатқан деп дәурен ақырын айғанымның қолынан ұстады баяғы бажылда қыз маған не істедің дейді ал не істеппін деп еркелей сөйледі айғаным да айғаным мен сені сүйемін сені ешқайда жібергім келмейді мүмкін қыз бен жігіт болып жүріп көрерміз сен де бауыр басарсың маған мүмкін кішкентайынан бірге өскен бұл екеуінің бір-біріне деген әлде қашан басталған болар өздері ол кезде байқамады ма екен екеуінің біреуі сабақтан қалып қойса орындары білініп іздеп отыратын соны енді байқағандай еді айғанымды үйіне жеткізіп дәурен де өз үйіне кірді жуынып киімін ауыстырып орнына келіп жата бере телефонына қарап еді дәуреннен смс кепті мен сені сағынып қалдым депті бір аптада нұрсұлтанға жұмысқа баратын, бірге оқитын жолдастар сонда істейтінін айтып айғанымды қуантып қойды екеуі күнде телефонмен хабарласып отырды бір аптада өтіп екінші аптаның ортасы да болды сағына күткен дәуреннен хабар жоқ ватсапта дәурен келе алмайтын, әке шешесі рұқсат бергенін жазды бұл сөзге көңілі түскен қыз мен сені күтіп едім сені сағындым деген айғанымның жанына келіп қане қалай сағындың деп дәурен келіп тұр келе алмаймын дегені сый екен сәлем деп әрі қуана әрі ұяла амандасқан айғанымның беттен шымшып қойды арада жыл өтіп әке-шешелеріне бір-бірін сүйетінін айтты бір-бірімен жақсы араласатын көршілер екі жастың арқасында құда болды қазір екеуі бір қыз бен бір ұлдың әке-шешесі астана қаласында өз мамандықтары бойынша жұмыс істеп жүр ипотекаға үй алды кешке сағынысып кездесіп бір-бірін әлі де сүйетін бақытты отбасы